Ég er fyrst og fremst í ferðarþjónustu vegna þess að ég hef mjög gaman að því. Uh, ég hef lengi haft mikinn áhuga á ferðarþjónustu og þegar mér bauðist á tækifæri að taka þátt í þessu frábæra verkefni og uppbyggingu sem var á sér stað hérna í bænum, þá var ekki eftir snúið. Stór hluti af þeirra uppbyggingu sem eru átt í stað í þessum bæ tengist ferðarþjónustunni Siglufjörður er orðin líflegur allt árið umkring og þjónustustígið hefur mikið aukist. Hérna á sumurinn eru fjölmargir veitingastæðir, opnir og mikið úrval af mat. Það eru nokkri barir, bakari, súkulækaffihús og nú er nýbúið að byggja við leikskólan og bæta við auka deild þar sem fólksfjölgun er orðin það mikil. Færðarþjónustan hefur einnig skapað ný atvinnutæki færi í fjallabið og fjölmörg afþreyingarfyrirtæki hafi verið stofnuð hérna síðustu ár og ég sjálf mentaði mig og kom oftur heim vegna þess að ég hefði tækifæri til að vinna í minni heimabögð þannig að þetta er bara alveg frábært. Ferðamæðurinn má alls ekki missa af náttúrinni hérna í kring. Hún er alveg frábær, virkilega falleg og flesti sem kominga hafa orð á því hvað fjallarhingurinn er fallegur og hvað náttúrinn er falleg. Skóvrættin er virkilega falleg og inni í dalnum á skóvrættinni er nýbúið með gólvöll glæsilegan gólvöll fyrir þá sem hafa áhuga á því sporti og svo er safnaflóran hérna mjög fjölbreytt og síldamannsafni mjög vinsælt. Ég er mjög bjart sín að þær fjárfestingar sem við hefum gert í ferðarþjónustu og þeir fjölmörgu afþreyingamöguleikar sem hér eru í bóði hvort þeirri tengjast náttúrufjörðarins, veitinga og gisti aðstöðu eða menningatengt starfsemi haldi áfram að því að bara lengja ferðamannatíma og styrkja enn meira við þessa atvinnugrein hér í bænum.